Vamos falar sobre briófitas. Briófitas. De uma talófita tradicional, evoluiu uma planta de pote original. Cauloide filóide passou a apresentar viver na água pode se libertar Prefere sombra, água doce também Mas vasos condutores pra seiva não tem Hepáticas, músculos, ancocéros estão Nas mais importantes classes da divisão Briófitas quando o pterozoite planterídeo sai, fecunda a atmosfera numa gota que cai. Dará o esporófito que esporos produz, é dessa maneira que ela se reproduz. de uma talapita tradicional evoluiu uma planta de pote original. Caloide, piloide passou a apresentar e de viver na água pode se libertar. Prefere sombra, água doce também, mas vasos condutores pra seiva não tem. Hepáticas, músculos, antoceros estão nas mais importantes classes da divisão. Quando o anterozote do anterídeo sai, Tarauú, espera numa gota que cai Tarauú, esporoto que as flores produz É dessa maneira que ela se reproduz Criófitas